最惨的一次就是来，哇，真的咯，阿明是个是个男的啦，send me the video of him j a g g i n g I t s like why why why？Hi，欢迎收看黑卡 K 的新系列 Gen Z Decode。s 我是信，我是杰豪，我是 Calen，我是依婷。在这个新系列中，我们请了 Gen Z 一起分享八个大家都很有兴趣的社会课题，然后我们也匿名调查了超过三百个年轻人。所以今天呢，我们要讨论一个很有意思的，就是现在的社会现象，也就是 influencers 和 content creators。在座的都是 TikToker，对吗？ <laughs> 所以你们是，你们觉得自己算是 influencers 吗？我很讨厌这个 no no no 绰我们 start 到现在，我是算自己是 content creator，不是 influencer。你们觉得？ 差别在哪里我觉得 condenser 是有个比较有个性比较有个人风格然后 influence 就是你要当你随时都可以当嗯对哎为什么你会这样讲哎我觉得 influence 就是 one step above 就是你要具有影响力你要有很多人你可以 influence 别人的因为东西如果你看 nano micro 也是 influence 然后他们就是有手机他们在家里就 sign up d 一个 app 觉得嘞 condenser 做黄灯 就是为了娱乐。可是 influencer 是有一个信息，有一个 message，他想让你觉得来推荐一种 message 啦，like 一种 lifestyle，一种 fashion。来，我是个 fashion influencer 的话，我就觉得诶，我这种服装你们可以来试。你们是怎么开始 TikTok？还是？哦，我其实开始的时候，我 TikTok 是做跳舞的啊，连跳舞那时候是很那种 cringy cringy 的啦。你们来一段，我先给你，我先给你。 是 OK，做 <laughs> 很久时间对吗？我已经做视频给我跟我的朋友们看，所以没有跟别人来分享，是跟我跟我的好朋友们分享而已。没有一天我就是来 OK，呃，我想做一个 video，那个 first video I m a v e by myself 是那个那个我那个杰森啊，那个 <laughs> 其实那那个我我我是不小心放 public。 <laughs> 我其实玩组做 friends，因为我不小心放放啲，我去冲凉，回来时候，o k what？ <laughs> 来，我以为是 hit 嘢，但其实不是，是很多人来，我说翻一翻，你当是哦，去吧。我的是。 十五分手，然后我就点掉我的 Instagram，然后我就开始用 TikTok。 <laughs> 你 s i villain e r o r y 然后我就那时候我每次会上传一些福建呃视频哦，我的 Tik，呃 IG Story。那时候我就没有 Instagram 啊，我就上到 TikTok，然后就上传一个我跟我的呃奶奶，我的阿妈的一个 interaction。然后我就是开始喜欢这些福建对话视频，就从那天开始就一直到现在，就一直在发福建视频。我记得我第一次看到他在我的 FYP 的时候，我第一个 top 是。 人家可以说 Hawkeye 到那么 eloquent 的嗎？因為我長大之后来这，我我我阿媽想 h a w k e n e 喂你搞到鬼？你發啊！做妈你啊？你超級唔掂啊！佢係 l 講是很很很 e l o q u e n t 来，他講到很 high class，都在嗯。那时嗯。我离婚，我本來我本來是想去做 internship 的，然後我就 apply 来做 video。 creation 啊，marketing 呢啲东西，因果全部都来没有 accept，因那时候我真的什么都没有，我从 JC 出来没有 experience，没有 skill，什么，但 OK 啦，没有拿到，等系我就是来有一点很有那个 s p y 然 e 然 k Q，你不要我自己来 v i l l a i n era，这个真的是 villain villain era story，我，我等我给你看我可以网红 v i l l a i n story，所以我我那时候做的 content 是。 我就是，呃，我一直来就很喜欢 like 日本动画、anime，还是呃英雄这种东西，我就很喜欢做 special effect 这种东西，一直。 一天一天，每天都一直做这种镜头，然后就慢慢慢慢从那里就开始红了。对， <laughs> 然后在我们做的调查中，对吗？有六十五八仙的年轻人，他们觉得就是网红是一个让人向往的工作，是吗？六十五八线，他们多了？没有，他们就觉得是一个很好的工作。当网红真的有那么美好吗？ Basically 是了，因为你如果你的出发点，因为我觉得很多人做 content 都是啊去追求自己的兴趣，自己喜欢的东西，然后在那个过程中，有些人会变成网红，然后就是这个 pursuit of。 追求自己的兴趣本身是个好的、好的事情嘛。那当网红哈，你们觉得有什么不好的一方面吗？就比如说，来你的隐私，你们会有这样这方面的担心吗？有一次啊，我记得我去一个 event，然后就有几个男生就来冲上来要帮忙。但是那时候我，因为 normally 我遇到来在外面会有人认出我，然后我就会。 因为我了解他们每次看我的视频，变成他跟我我有那个很亲切的感觉，因为他知道 what's h a p p e n i n g in my life。可是你不懂他是谁。对对对，比如说 normal like one to one，有时候两三个人还 OK，那时候是直接五六个，他们觉得哎，你就是那个什么什么，然后他们他们就开始要号码，然后我的手哎，我拿着我电话，我的手是这样子的，因为我真的很怕，他就直接问，因为我我也不想，我没有给。我啊，没有没有。但是我就讲啊，我很想。啊，给给给，给我的号码，I will do it. h them 我我我完全没有这个问题了。 <laughs> You have one, you have e IG DM 是有啦，因为在 DM 我不懂你会不会来收到来不适，令你不舒服的的 messages。我是来有过啦，最惨的一次就是来，哇，真的咯，后面是个是个男的啦，他 send me the video I 我硬接哟，I was like why why why。 <laughs> 啊，那个是最长的啦。I m e 我我是来 i k mean obviously I just like, okay, I vlog this shit. Send i n g one back. You checking out? For t a y 你扣咗很多。也可是不常见啊，不常见，大多数都是。 呃，人家都一开始就只只讲 hello 嘛，好像 like test water 这样，来 hi 哦来哦 k oh you single，l i k 有没有女朋友啊这种东西。 <laughs> 最惨的是其实是昨天 <laughs> 哇发生了什么？我在呃我在买东西，的时候有一个女生突然看到我，她指在我讲，you're tick tock guy，you're e tick tock guy，她指指指指指，然后我就来嗨嗨嗨，i hi，第二次，然后我她就指我，我就觉得来。 很没有礼貌，就指着我。可是他是，毕竟他是小孩子，我不可以怪他。呃，有时候也是，呃，如果我要做一个 video 是很靠近我的家，他们也是知道我住哪里，他们会来告诉我。哇，difficult！Oh my g o s h 对，所以，我我是讲来，it's k e i a bit difficult for me，他们很难，因为，嗯，to me like I cannot tell what is work and what is life。他们两个都是融合一起，对，一起来 overlap，因为我喜欢，可是这个喜欢也是我需要，嗯。 be serious about 那现在你们会 like 每天需要播视频，然后很 stress。真的是应该有，也是有一个 constant 的压力，like 你一直会想，哇，我下一个视频要做什么？每天都会想，哦，我，哇，如果我 run out content 怎么办？那你？ 一段时间没有播，就是哇，我开始落后了，这这种也是个压力了。嗯，我每次就跟我朋友讲，content creation 你认真你就输，因为你太认真，你太过压力，你太过把太多的心思专注在这个 content creation 上，你真的会觉得来哇，对，不是的，你会不会觉得说很难 sustain？因为你要一直想新的点子，而且你本身你有跟我 share 过说你很难找到自己的 niche，对吗？你有什么样的困扰？ 说实话，我真的已经在一个 creative r o a 哦，好像有几个月，了。 <laughs> 我红的网红的这个 r o a 哦，是真的是乱来， <laughs> 是是就是我。 一一直以来都没有做一种 content，我就是哇，是今天想做这个就做那个，明天想做那个就那，就呃，红到有多少个 level 了。可是到最后就是哇，什么都做了，但是不知道真正做的是什么，对吧？你是想要放弃，就是很可惜，不就是不真的不能放弃嘛。就是真的是，it's not nothing。l i k e 能达到这个 level 是，我是很。 thankful 辛苦了，o be here，但是我现在是看不到了，那个那那那条路是要怎样走？我觉得如果你没有热情，是不可以持续下来的。你那些的圈，now n right？那个圈现在是跳舞，那你你你根本都不喜欢跳舞，但是你你你假装喜欢跳舞，因为你要 blow up，you be very appreciating。 <laughs> And 人家可以看出，当你不喜欢做你东西，example if 你本身不是个大大声的人，对吗？但是 because you want to blow up，在你 video 里面你。 啊，讲所以这可以看出来的。Then 你也是跟，你也是觉得你背叛自己，因为你是道自己，不是讲的。So just be yourself, and then you can do it long term. Before 他，我根本都不知道，you can have a following from s e p e n Hawking. Yeah, o i not a she, she i 那你们觉得 content 可以的是一份可以长久的工作吗？我觉得不可以。我觉得不可以。Usually, what they do is 他们会 trans, they would, go into other lines that create stuff. So directing, script writing 那种东西。呃，有些我的朋友他们想开一个 agency manage 别的 influencers。I mean whether we like it or not，我们会 one day get replaced 的。白一听你，因为你现在已经毕业了，然后你在找工作，对吗？但你没有考虑过想要做 full time content creator 吗？我没有毕业之前，我就已经 like hundred percent confirm 我不可能做 content creation full time。为什么？因为我觉得我，我觉得我很多东西要扛。 因为我要还学费，学费不便宜，学费不便宜也要自己还。然后我要还很多，哎，电话费、些 WiFi 这种东西。所以我会觉得 content creation is something that I don't have the luxury to do。所以就算我要继续做 content，我一定要有一个 full time job，就变成 maybe 我六点以后我才开始做 content creation，which is very difficult because content creation can be 还是有 business hour，很危险啦。我觉得不可能，有时候没有饭吃，然后你就等等饭吃，觉得比较难。 那你会觉得很可惜吗？有，其实我跟很多人谈过，很多人都说你不可以不要做款待啦，你就是做款待的料，你就是如果你一不做，然后没有人做的话，跟款待就很可惜什么什么。我说我知道啊，就是你可以养我吗？你养得起我嘛， <laughs> 我就觉得来这种东西讲很容易，可是做很难嘛。Yeah。然后大家都会很好奇说，influencer 赚多少钱 o k a guys，Let's go。像小猫的狗屁股。 跑意而已 l 哎呀，OK，所以现在我们来讨论一下大家都很想知道的话题，所以一到底赚多少钱？ <laughs> OK，等一下我们做了一个 survey。哦。So，OK，我们可以。什么？It's color coded and washed s u m o l i n e OK，它有 lines。OK，所以这个是大家三百多个调查中，三百多个年轻人中，你们他们觉得一个月你们赚多少钱？ 所以這個準嗎？I'm trying to avoid t h e question. I mean, like, I mean. o k 啦，yeah. One thing is, e h like 我本身也觉得啦，为什么这么多人这么 curious 呀？是因为 there's there's quite a lack of transparency in the pricing of these things. 所以你收到的你收到的 offer 哦，也是很很 random 啊，not random. 有些人会给你一个数目，有些人会 offer payment in other methods other than cash. ，butter tray。Yeah, yeah, yeah. like 你收到的 product。Okay, it's not service but the product. Wide range. Uh, as I said, there are periods that are dry, So it's we earn zero dollars. are <laughs> negative. Because sometimes you get scammed. 你識 payment？有一個我有一個 pay，我有一啲 got pay 我 scam 过嘅，你被你被被他被被他 scam。跟我講来，他要呃送衣服给我，然後把他 promote。我讲 OK，send the clothes to me。他讲 the clothes is stuck in Thailand custom，please pay three hundred dollars。哇！然后我笨笨，almost in t t r a n s f e r i p t 然后 Suddenly 我我我打電話畀开開開，佢哋講開，they asking me to pay，right？pay t like stopping or dumb？真係我。 yeah so 我 a l m o s t get scammed so sometimes 如果你不 smart 你係被 scammed 那你们觉得 like on average right 一个 content creator 會賺得比普通的一个 fresh grad 赚的多吗？那个 N 啊大学 m e d i 年年是多少？四千二是吗？差不多吧。差不多四千二。我猜不會。我真会咧。我話 it depends on depends how hard you're working。是，自然是 depends on how well you do and is also like whether you have a following already。嗯。yeah。而且你需要 average over。 几个月对吗？十二个月，就它是会比较不稳定。有有一些月真的是没有什么东西。为什么你们两个敢亏？如果你看一个大学生，他工作就是 nine to six。如果我们肯定可以说，我们真的是放 nine to six 的话，我们赚的，因为我们比如说一个 campaign，然后我们 jet across 一个两个一两个月，但是我们不是每一个小时都在工作的。嗯。啊，所以我们我们留给自己的时间有可能会比较多。如果你 schedule 是拜一到拜五都开了哦。 就是很有可能会了，就是 n i n e t six，就是。可是我看没有一个 creator 有那种 schedule，不可能你是福利不到的。对，然后我们翻过来哈，可以看到大家觉得你们一个月应该赚多少钱，是应得的。 <laughs> 哇，这个我有很多话讲哎，真的。哇，你说 OK？因为我觉得 OK，你比方说你以前要打广告，一罐一瓶香水，你就要 maybe 放四五万、四五万的呃成本下去，因为你要。 请这些来什么打灯的啊？要请一个写稿的，要请后期剪接的一些团队。但是现在 all the job 就是我们一个人做。嗯，我们拍，我们想 idea，我们自己 edit，post 我同的 platform，我们 deserve 的。呃，毛红说，虽然是说 OK，maybe 我们没有用来专业的灯光啊，还是相机，但是我们拍出来流量有可能更大。所以我真的觉得一个 campaign，we worth a lot。也是要想 in terms of like，嗯。 the time you take to grow your following. They will only, companies will only approach you you following, you engagement. And the engagement to grow requires time, requires not giving up, requires literally like sometimes like not sleeping at night to like edit your videos. Mm. So that's what people do not see behind the scenes. Yeah. 你制作一个视频的背后需要花很多心血嘛？哦，有些 video 不需要，有些需要需要需要，有些 video 需要一两个月，因为 right 你要跟那个 client 是 go back and forth。对对对。你 send 那个 draft，他讲 no I don't want this draft，then 他们 send back，然后我要 storyboard 一个 totally new idea，then 有时候 right 有我有 experience 过，他们到那个最后一个部分了，video video film film 完了啊。 们讲 c a n we not do this campaign anymore？嗯，最後 ly 一个月半的 deliberation just cancel，wasted，yeah。完全没有给钱，完全没有。哦，不给钱。好啦。所 <laughs> 以係，所以係，t 以係，所以 t 所以係，所以 t 所以係，所以係，所以係，所以 u 所以係，所以係，所以係，所以係，所以 t 所以係，所以係，所以係，所以係，所以係，所以係，所以係，所以係，所以係，所 然后字幕，我好跟他们做 <laughs> caption，好跟跟到做 caption，哎，可以，你看他们可以 o caption，我不可以。Oh my god，Yes。s i 所以变成有时候你懂，我要写一些汉语拼音 romanization o fucking words，right？我还得去问我一个福建的小群主，我这样子写可以吗？因为我怕就是人家会讲，哎，这样子是不对的。我的途径就是比我大一辈的，他们就是对我很多期望，说哦，你一定要把我们的 roots 这样子一直 push，然后。 比我小一辈也常跟我学习，然后我就夹在中间，我就变成我要做好好，我不可以让他来。哇！我看过他比得我背 motivated，因为我是福建人，可是我不见比他，差。谢我要学比他，比他比他好，比他更好。对。然后我们做的调查中，对吗？我们也问说大家觉得会现在有太多人想当网红吗？其实有八十八线的人觉得现在有太多人想当网红了。那你们会觉得说现在有太多人想当网红吗？我我觉得是。 没有人会说太多人想，因为 like by saying that kind of saying 我想阻止人去 try to be 网后，可是为什么你要阻止别人？你想去你去尝试，开心就好。There's no reason to stop that. 我觉得可能一部分的人也是觉得说，你问我走在街上，我就看到有小妹妹在那边跳 TikTok dance，就是有太多这样子的现象。 我就觉得会给我给我一种感觉，说很多人都想要博眼球。I mean，他们开心就 let them be 啦、a I mean，they might be the outlet。嗯。哎，我们不知道他们生活多辛苦。如果他们做那个 TikTok 单，所让他们开心，继续做了。那你们本身对内容自己会有什么样的规定吗？就比如说，哦，我一定不要拍这个。我觉得自己的 mental 规则是蛮强的啦，很多东西我都不敢去动， <laughs> 也是有一点考验自己的创意能力咯。你你可以有这么多 idea，为什么要去玩火？ <laughs> 对。 我每次放这样内容，我会就是问我自己：，如果我有孩子，我的孩子这样 o k 他看这种视频，我会开心吗？如果 t 全意识 no which，unfortunately，顶到很多 content 都是我觉得不会想要我孩子以后的孩子看到的，所以如果是 no，我就不会放那种 content。嗯，但是现在很多兼职，他们就是比较敢拍，比较露。我不会拍的是不关我的事，我不拍。 <laughs> 如果有人打架，你拍吗？ 多管闲事不是我的，不是我的，我的 content，我的 content 是我自己的生活。呃，如果是比如说有什么东西发生在新加坡，有什么 hot topic，我不会去懂的，因为我知道这些东西对吗？ 我不知道那个整个故事，我不要把我的 opinion 放在里面，unless I know the full story. Just leave other people's drama as their own. 不要去把你自己 insert 到别人的 drama 里面。那对于那些想要进行内容创作的人，对吗？你们有什么建议吗？还是鼓励的话？The moment you are cocky and you are pride and you are complacent, you would fall. Like you have to think right. The only reason why 你人家要看你是因为人家要看你，人家要 like you have to be relatable. 如果人家不喜欢你，right? And you're cocky. If something happens, to you no one will b a t you up. You'll be alone. 他也是说了蛮多次的，就是要有要有热忱嘛。因为我觉得出发点一定要是热忱，尽量追求呃 stick to that 啦、a h o l d on to that fire for as long as you can。就是创作内容其实跟股票市场差不多一样，你 must detach yourself from the numbers，但有时会比较低潮，有时会比较牛。所以今天我们谈了很多关于 content content 的呼吸哦。 觉得总结就是喜欢的话就去做，嗯，欢喜就好。 <laughs> 谢谢大家今天的收看，然后希望大家喜欢这个视频，也要继续关注这个系列。所以喜欢我们视频的话，记得点赞、留言、订阅和分享。耶，拜拜。